、ผม TJ คはい今日なんですけども私 TJ バンコクのラマヨン通りにあります大型スーパーマーケットテスコロータスに来ておりますなぜ僕 TJ 今日こちらにいるのかと言いますとそうそのテスコロータスの裏になんとタイ人に大人気の行列ができるぶっかけ屋さんがあるそうです もうね僕 t c といえばもうガパオ顔漫画もうぶっかけ飯そう全部大好きなんでこれはね行かなきゃいけないなもうマスト感がねもう出てきてしまいまして今回来てるわけでございますでしかもなんとただのぶっかけ屋さんじゃないんですよそう今回僕はぶっかけ屋さんなんですけどもなんと豚の唐揚げが美味しいぶっかけ屋さんみたいですおお れはねマジで興味ありますよねこのタイって、まあ、鶏の唐揚げはもちろんなんですけどね豚と呼ばれる豚の唐揚げもまあ大人気でねめちゃめちゃ美味しいんですよそうなんで今回僕 TJ はそんなねぶっかけ屋さんに行って豚の唐揚げまた他のぶっかけおかずもね何種類か食べて果たして本当に美味しいのかね食べに行きたいと思いますはいではそんなことで行きましょう ではご覧くださいあちらね横にこうやって走ってるのがラマヨン通りですで僕の目の前にあるこの通りがもうガセムラット通りという通りになっておりますねご覧くださいすげえなあの電線 <laughs> そう、まあ、このような感じで、まあ、この左側がねこちら側も全部ロータスなんですよそうだからまあちょっと歩いてロータスの裏までね行きたいと思います そうで今回僕が行くぶっかけ屋さんなんですけどもロータスの真裏にあるのでもうロータスを突きってっちゃえばもうすぐ着くんですよ <laughs> そうでもねやっぱりもうせっかくなんで、ね、そのお店の周辺とかこのロータスの周辺、まあ、何があるのかなってことでちょっとね歩いてね、まあ、23分で着くと思うんで向かいたいなって感じですまあ、今僕ねカメラ回してるのがま11時前でこちらに着いたのが10時過ぎぐらいだったんですけどそう で先ほどねもうちらっとお店行きましたがガチで行列ができてましたそう10人以上ねえやっぱ本当に人気店なんだなーって思いましたねてかあれですねさっきオープニングでね TJ ぶっかけ飯大好きなんですよって言っときながら僕ね多分もう12ヶ月ぐらい食ってないな <laughs> ぶっかけ飯うんだからね若干楽しみではあります でまあ時間帯的にも僕今日起きてからまだプロテインとバナナしか食べてないんでなんかねもうしっかりとした飯はまだ食べてないんですよだからなんだろう今回のこのぶっかけ飯はちょっとしたなんかブランチみたいな感じで、うん、いただければいいかなってねほらほらもうそんなこんなで見えてきましたねあの奥にある緑色の看板のお店でほらこの辺りね右側なんかにも ちょこちょこと屋台とかそうなんか飲食店みたいなもね立ち並んでいてロータスに買い物に来た帰りに寄ってくみたいなねそんな感じなんじゃないかなって ษนะครับนี่กลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับกลับกลับกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับครับโอเคครับ今聞いたんですけどもあれですねその店内飲食今できないみたいであのお持ち帰りのみみたいですねまあ仕方ないっすねちょっと残念ですけどもうせっかく来てるんでそうその豚の唐揚げだとか、まあね、美味しいこうねぶっかけおかずを選んで ね持って帰って食べたいと思います店内飲食できないからデリバリーのみなんですけどもお客さんの数はこんなに多いですかねほらすごい本当の大人気店ですねガチででほらあれが豚の唐揚げですよあれほらドカ盛りのやつうんあれをまあご飯の上にぶっかけて食うみたいな 感じですねなるほどพี่ปูคือที่มีใบใช่ไหมคะโอเคได้จ้ะพี่เกดอันนี้คิดตังรวมไหมครับแตับ่ถ้วยแบบนี้36บาทครับเอาเอาขอบคุณครับ คー、ัくんอบはいとりあえず無事にねお弁当を買うことができましたで思った以上のお客さんめちゃめちゃ多くてすごいなんか慌ただしくてはい全然ねあの撮影もねできなかったんですけどまあね無事にねいろいろ教えてもらいながらもね買うことができましたでまあ横にねロータスがあるんで、まあ、そちらのフードコートでねちょっと食べたいなと思いますでその時にねあのま料金とかそういった詳細などもね説明していきます ではね、まあ、ロータスのねフードコートフロアに、ね、着きましたねちょっとあのー、シャツ汗すごいでしょ <laughs> これだからちょっとあのお見苦しいかと思うんですけどねちょっと勘弁してくださいあのこのまんま食レポやらせてもらいますでは僕は先ほど買ったこちらの丼なんですけどもねご覧ください、まあ、このような感じで豚の唐揚げ丼 におかずを1品プラスしたやつなんですよこちらねもし豚の唐揚げ丼のみであれば金額の方が26バーツだそうですめちゃくちゃ安いそうだから美味しくて安いから多分これ人気あるんじゃないかなって思いましたで僕は今回この豚の唐揚げ丼プラスこのスクランブルエッグみたいなやつそうを追加したんでこちらの丼は36バーツです だからおかず1品を追加するにあたり、まあ、10バーずつ増えていくみたいな感じなんで36バーツってことで激安です <laughs> でなんか周りの人なんか見てたんですけどほとんどの方がこういうお椀っていうんですかみたいな感じでやっぱ注文しててで大体の人も この豚の唐揚げプラスおかず1品多くても2品とかですよねうんうんま豚の唐揚げのみの方もいましたしであとはこういったタイプの器ではなくあの袋に入れて、まあ、家に持って帰って食べますよっていうようなそのタイプのそうゴムでこうやって縛るような袋のタイプでやっぱり買ってる方もいたのでなんか周り見渡す限りですとこの辺りで働いてる方、うん とかなんかがそう休憩でなんかもう買いに来てるみたいな感じの方が多かったかなと思いますまあおしゃべりもこれぐらいにしておいて早速食べていきたいと思いますこれご飯が多い多いでねあったかいのじゃあいただきます ちゃうまいそうこれね食ったんですけどこれアロエアロエ出ますちょっと場所的にもあんまり大声出せないんで <laughs> あれなんですけどもうね下味がもうしっかりと染み込んでて、うん、味がねもうしっかりしてるんですよでも濃すぎずでなおかつねこの下にあるご飯 ご飯の炊き加減が絶妙で結構鯛めしってお店によってはもうすごいパサパサして水分全然含んでないようなとこあるじゃないですかでもここは水分が適度に含まれてるのでもちもちだからこうやって丼テイストみたいに食べるとすごい合うんですよだからまるで日本米で丼を食べてる丼を食べてるような感覚になりますねこれうまい で今回もほら豚の唐揚げプラスこのスクランブルエッグみたいなやつ入れてるじゃないですかでねこの卵も僕これチョイスしてね正解でしたこれね多分ハムなんですよハムのめちゃくちゃ小さく切られたやつとこの卵スクランブルエッグでもう味もめちゃめちゃ優しい味なんでこれねこの豚の唐揚げとねめちゃめちゃ合いますだからもう こんな感じで豚の唐揚げご飯エッグいただきますマジうまいこれ本当にうまい最強もうこれね例えるとしたら口内豚そぼろ丼最強っすわうんやっぱり僕ほらあのブランチってのもあって あんまりなんか味が濃いきついのばっかりとあれかなと思ってチョイスしたんですけどこれ正解ですみんなこれ僕の真似した方がいいです絶対 <laughs> マジでマジでこれはいいうんこれねほら豚の唐揚げについてくるこのピリ辛ソースこれまだ使ってなかったんでちょっとこれね上にかけちゃいましょううんねぶっかけ丼に 辛いタレをぶっかけちゃうっつってねはい正直ね結構かけちゃいましたやっぱり一人でこうやってカメラ撮りながらかけるってねあの難しいっすちょっと <laughs> タレをかけたバージョンいただきますうんうんうんうんうん これはこれでうまいっすねうんでもこれそこそこ辛いんであこれかけすぎたな今のやつうんこれねタレこの辛いタレ全然ありなんですけど僕のさっきのやつは完全にかけすぎましたもうね口の中はねもう辛さしかないです、うん、美味しい味がなんか消えちゃいましたねうんだから僕みたいに 辛いタレをねぶっかけるのはねやめた方がいいですこれはやっぱりちょびちょび加えるもしくはねつけて食べるぐらいがちょうどいいなこれなうん皆さん僕の真似しないように今回なんですけどもラマ四世通りのテスコロータスの裏にある豚唐揚げぶっかけ飯屋さんの無糖ゼーチョンてね食レポねしてきました まああの正直来る前はあんまそうでもねえだろうと思ったんですけどまあ実際食べてみたらあのガチで美味しかったですこれはうんで何よりね美味しいのはもちろんだけれども安いのよそうやっぱりもう安い美味しいこれはもう最強ですだからほらタイ人のねお客さんたちも行列をなしてまでも食べに来るうんこれも納得ですね で、まあ、店員さんに聞いたんですけどやっぱりそのコロナ禍に入ってからお客さんは減ってるみたいですけどそれでもほらあんな行列だったんで多分コロナ前なんかもっと行列とかお客さんすごかったんじゃないかなって思います今こちらなんですけども普通に指差しで注文すればまあ、あの他のお店同様袋に入れてもらってゴムで縛ってもらってっていうようなもうテイクアウト用の、うん、感じでやってくれるんですけど僕みたいな感じで丼にしてもらいたい場合は、まあ、タイ語で えっと、サイトワイサイトワイラカウというふうに言えば、まあ、丼にご飯を入れてくれてでその上にねおかずをこうやって乗っけてくれるような丼、形式で来ますでまあ金額もね26バーツからになるのでほんとまあ激安です激安激うま丼みたいな感じですかねうんまあ、ただこちら営業時間の方が朝の5時からやってるんですよめちゃめちゃ朝早いんですけど閉まるのが夕方のま16時で閉まるみたいで でなんか聞く話によるともう午後過ぎ夕方前ぐらいにはもう結構ぶっかけ飯のそのぶっかけおかずなんかも結構なくなってきちゃうみたいなんでもしあの興味ある方はもう早めに来ることをねおすすめしますまあ立地的にもスプーンビットからもめちゃめちゃ近いエリアですしこの辺は、えー、興味がある方はもうぜひぜひ僕が食べたあの丼ね試してみてくださいでは本日も最後まで動画をしていきありがとうございますチャンネル登録高評価